凌弟，的欧阳丞相，兄弟想起激凌你向我告状，我要替何同仔报仇。那是莫办？前庄也姓为永城的顶六长嘞。马赛哥哥，你弟到，你拢讲我听，不是咯，卡车。